Ngayong huli na lang napagtanto bakit pa huli na Di man pinala dito sa ibang bansa Pag-asa'y huwag mawawala Sipag lamang at tiyaga Kabayan hat umma asa